Here we go. Game na talaga. Woo! Hassle. Medyo intense na yung... Oh, okay. Medyo intense na yung... Ah! Yun. Op! Yun. Yun. Yun. Yun. Ay, naku, hindi ko magawa yung fancy stuffs. Hindi ko magawa yung fancy stuffs. Yo, yo, yo, Fancy stubs. Yon, fancy. Okay. Ah! Yon, okay. Woo! Kunti na lang. Ito nga pala, round 2. Chill. Uy! Parang naman yung ako na. Yon, okay na. Dalawa ko siya. Kunti na lang. Okay, kalma lang. Uy, nagawa ko yun. Alam mo ito, para hindi ko, hindi ko alam yung legit strategy nito. So, pinapalo ko lang siya. So, okay, that works. Rawr! Sorry, dude. Uy, daya. Uy, nalito ako! Itsyok ako! Oh, yun. Okay, cutscene. Yahoo! Yeah! Swords! Swords! Yan! 3. Okay guys, so much better na tayo dahil meron tayong 3 lives. Wala talaga tayong pinag wala tayong pinag gawin doon? Hassle. Wow! Teka, teka! Ano ba? Ugh! Okay, medyo na-hassle ako doon. Okay. No! No! Hindi ako papayag, hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Okay. Chills. Chills. Swords. Okay, chills. Swords. Chills. Chills. Way! Way! Ah! Hmm. Swords, please. daya ko na yung binabuffer ko na. At pag nabawasan ako, takto lang. Okay. Okay. Man, screw it. No! No, I wanted that power up! Wait. Teka lang, nakangati ako. Sorry. Wait lang. Very professional. Okay, I think, pag hinampas ko lang, and then, no! Not, not, not work, not work. Ah! Hey, ha! Chill! No! Ah! Man! Ah, kala ko may kalaban na nababaliw na ako! Okay. We. Okay, marami tayong grenades. Mm! Delicious! Yon, swords. Okay. Mmm! Okay. Yon! May lives tayo. We can do this. We can do this. Salais. Jump, jump. Salang. Bounce. No! No! That was a good plan. No! Peace! Jump! Jump! Jump! Jump! Okay, okay, okay, okay. So... As bounce again. No! Too much bouncing! Ah! Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Oh, oh, oh. Okay. Chill, chill, chill, chill. Oh no, oh no, no! Chill, chill, chill. Ah! Ah! Anong properties na to? Yes! Yes! Yes! Yes? Sana ako? Okay na ba? Wow! Hindi pa yun yung boss! Oh no! Saan na lang buhay ko? Time. What? Oh, that's fun. That's always fun. Mhm. Mhm. Mhm. mm Konti na lang. Kaya ah, to. Sana, sana, sana. Yun. Uh, uh, uh, uh. Actually, na-intense lang ako dahil, dahil mag-game over ako para tapos ako. Oh no! Please! Ah! May kalaban pa! No! No! again! Ugh. Ah. No! <sighs> Teka. Grieving, grieving time muna. Okay, so, yung snake is not boss. Hindi ko alam kung paano patatalunin yung Skull Man sa taas ng tree. Kailangan magawa ko siya bago ko mamatay tatlong beses. Okay. Easy. Okay guys! We are back! Walang patalunin to. Yung weakest niya. Wala na. Wala matatagain ko. Diba? Diba? Hindi ko pa rin alam. I don't get it. I honestly don't get it. I don't get it. I don't get it. Wait. Hindi ko gets. Eto daw. Ito hindi ko alam. Kailangan ko pang patungan yung... Oh. Yon? I guess. Wait! Wait lang bago mo... Tama ba? Tama ba yung ginawa ko? Pero namatay ako. Oh. Okay. Um... I will esports again. Okay, ito na. Okay. Pati lang. Pati lang. Ah! Come on! Yes! Yes! Yes! Yes! Oh, shit! Di pa tapos! No! Oh, no! Ang stupid nun! Ah! Ah! No! No, no, no, no, no, wabe! Konti na lang. Okay, konti na lang. Konti na lang. I did it, I did it, I did it, I did it, I did it. Yes, bitch! Susulitin ko to. Susulitin ko to. Papanorin ko to. Dot, dot, dot. Swing. Whoa, side throw. Stab. Ah. <laughs> Ang trippy ng background. Whoa! Ninjutsu! What the? Where is he? Whoa! Whoa! Ay! Ow! Sakit sa mata pero layo na lang ako. Hindi na lang ako titingin. Uh, tapos na ba? Yun! Uy! Naabot ako yung violence. Ah! Ngayon ko nalaman yung Oniken yung kalaban. Okay. Wanna boss those ninjas. Cool dude ito ni Rico ah. Cool dude. Ah! Wow, flat. Si Hack An. Cool dude pa rin ako. Yeah. Ba't siya may dugo? Ah, okay dahil ano. Hmm. Okay, okay. So, makita muna yan. Yon! Delicious. That was so worth